Hombre, sí, no, no, yo, permito todo. Aquí no prohíbo nada. Eh, pues para los que trabajan, eh, vamos a hacer esta canción. Espero que les guste y que se sientan identificados. Esto se llama Qué bonito es ser un loser. Qué bonito es ser un lúcer Les tengo que confesar que de sombras y de luces, lo primero mucho más. Levantarse cada día y volver a tropezar fue siempre más excitante que abrir la boca arrogante para engullir a los demás. Qué bonito despertar descubriendo que la vida fiesta solo para los demás. Ser el único mariachi de la orquesta. Qué bonito que es estar en el último eslabón de la cadena, aguantando los tirones. Qué bonita que es la pena. Qué bonito es ser un loser sin tener que soportar que se callen y te escuchen cuando quieres opinar. Que no te enfoquen las luces, ni ser digno de admirar. Siempre fue más relajado, un fracaso asegurado que un fracaso potencial. Y en estado natural, soy una gota en el mar, polvo en la esquina sin temor a defraudar, sin temor a generar expectativas. Puedo entrar en cualquier bar y que nadie me atosigue a la salida, ni me esperen en la entrada, ni me sirvan la bebida. Qué bonito es ser un loser, sin comienzo ni final con la vida de bruces, a sentir y soportar que te cojan y te usen y te vuelvan a tirar. Si hay que agachar la cabeza, mi cuello se despereza, que en un flexo y pertinaz. Qué bonito es ser un luce. Ay, no se puede. Ay, no se puede comprender. Sí, sí, señor. Aquí estamos todos los luces.